Good morning. Sì, eh, effetti qui sono le 11.25, quindi è mattina, certo non mattina prestissima, ma comunque mattina. Mister, master, maestro o semplicemente o semplicemente David Lynch. It's February 13. 2022 and it's um, Sunday here in Naples. Uh, I think uh, cloudy morning, uh, middle morning, cloudy morning, um, with um, with a soft wind 57 uh, Fahrenheit around 14 Celsius and this means that non è, almeno sempre per me, quella giornata veramente, veramente veramente veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo, come sempre, e lo dirò fino al subentrare della primavera, invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo, non per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo, il freddo. Sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, credo che lo faccio sempre separato da questo, anche se comunque non ho molto da dire. Diciamo solo che il mio Napoli Calcio purtroppo non ha avuto... non è riuscito a vincere ieri e quindi non è riuscito a fare il sorpasso del primo posto in campionato ai danni dell'Inter. Partita giocata stesso contro l'Inter. Comunque l'azzurro di adesso, sempre in sostegno del colore della mia squadra, che è l'azzurro ovviamente, il Napoli, ma purtroppo ce l'abbiamo fatta. Comunque invito a vedere il video pensiero di ieri perché eh, sulla partita avevo detto alcune altre, altre cose in più nel video di ieri. Anyway, as you just see from the window it seems that uh, uh this afternoon <laughs> we uh, non, non, diciamo non godremo di uh, Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine mi sembra nuvoloso infatti è così come ho detto all'inizio Beh, le cose potrebbero cambiare in positivo a un momento o all'altro, ma quindi questa è la mia frase calza, ovviamente, ma la vedo comunque difficile, vedremo. Say this. so from the mythical window with the colored curtain. Mm, non completamente brutta, comunque un po' bella ma non completamente brutta, grazie all'inquadratura. And it's green roller shooter. Roller shooter. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day him, all the people who follow the channel the reports, sì un saluto veramente a tutti. Uh, eh, so again, have a great day him, all these people and everyone too.